हेक्सल आपको बॉर्डर लगाने के लिए दो तरीके ऑफर करता है एक तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए और यहां से आप जा सकते हैं बॉर्डर लगाने के लिए यहाँ पे ऑल बॉर्डर क्लिक कर देंगे बॉर्डर लग जाएगा दूसरा तरीका क्या हो सकता है दूसरा शॉर्टकट की का हो सकता है क्या होता है शॉर्टकट की alt H B A border लग गया